Muito bem, gente. Nós estamos aqui na Avenida Abílio Machado. No vídeo anterior nós acabamos de sair, de sair é, da região do Padre Táxis e entrar aqui na Abílio Machado. A Abílio Machado começa no anel rodoviário e vai terminar lá embaixo, próximo da antiga fábrica Aimoré. bancos, povo estressado, porque o, o trânsito às vezes garra, qualquer coisinha aqui né, vai agarrar o trânsito, né, ficou muito estreita. Essa convivência de tráfego e comércio não é uma convivência pacífica. Embora as ruas laterais sejam usadas aí para estacionamento e tudo, né? É pouco em relação à necessidade da que a região já criou. Então é complicado demais isso aqui. O cara do Fuji ali agradeceu aí. Olha aí, amigo Billy Machado. Estamos chegando final dessa área comercial, nós vamos passar só pelo símbolo do, do Alipe de Melo. Já já vou mostrar o que é. E aí já se encerrou a Avenida Abílio Machado. Quem quer ir para 040, Shopping Contagem, passando aqui por dentro, vai aprender hoje. Boa tarde vai aprender hoje comigo aqui, ó. É a Praça Paulo VI aqui que eu falei, ó. Entrando aqui, direita, direita, descendo, vai sair lá na do Neves. Vai pro centro de Belo Horizonte. O símbolo do Alipe de Melo é esse condomínio aqui à direita. Esses prédios são antigos aqui da região, muito antigos. você pausar o vídeo e reparar um pouco a janela, o formato deles. Mas é um condomínio é, é que impõe uma estrutura muito interessante e, e eficiente, porque está aí antiga, do mesmo jeitinho, há muitos anos. E se tornou, quando alguém fala de Melo, você vai passar os predinhos da de Melo. é aí? E aqui se encerra então a Avenida Abílio Machado. Na nossa rota aqui então, para sair no Ceasa 040, Shopping Contagem, é simples, simples demais, gente. É só seguir em frente salvo umas duas rotatóriazinhas, você não tem que sair para nada e você já vai estar na Avenida das Américas, lá saindo. Esse asfalto aqui de vez não arruma nunca. isso aqui, eu já passei nisso aqui milhares de vezes e nunca arrumaram. Se não me engano, essa rua aqui é rua industrial. Aqui nós estamos na região que dá acesso ao bairro Progresso, Jardim Laguna, Coqueiros também dá para sair por aqui. Também a região do Serrano. Também dá acesso aqui ao Nacional, São Mateus. E vários outros. O Serrano entra à direita aqui. O Novo Progresso é o bairro à esquerda, mas pediu para entrar ali pela placa para você fazer o retorno. poderia ser um bairro enorme, dividido em várias seções. E nós vamos prosseguir aqui em direção à região do Ressaca, São Joaquim. Aqui no divide municípios, daqui para lá, contagem. acho que a rua mudou de nome. Para ir para o bairro Nacional, entra à direita aqui. Aqui, embora seja a mesma rua, né, seja a mesma sequência, mas já é a rua Rodrigues Cunha. Essa região aqui também ganhou um outro centro comercial. Interessante isso, né? É, essa ideia da cidade descentralizada, a parte comercial, ela é muito boa, no sentido de que dilui, né? Aqui que você não pode errar, ó. Faz essa rotatória, não pega a rua Rubi ali. Mas se você pegar, não tem tanto problema assim, porque lá no final você vai ser obrigado a escolher direita, esquerda, escolhe esquerda, você vai voltar para cá. Aqui tem um colégio, um posto de saúde, hum, tem alguma coisa da prefeitura aqui. Daqui para lá é o polo comercial aí, da região de São Joaquim. Olha que interessante. Com tudo também. Eu estava dizendo que essa ideia de, de descentralizar o comércio, né, as prefeituras podem fomentar isso, é interessante o que ela dilui um pouco essa necessidade de movimentação. Né? Hoje a gente perde muito tempo dentro dos carros, dentro dos veículos, trânsito, tráfego. As duas senhoras ficaram indecisas se passariam ou não. respeitar o pedestre, né? Dar a chance porque eu sou a favor da cidade sem semáforos. Mas para isso precisa educar muitos motoristas, muito. Já mostrei aí no, nos nossos canais em algum lugar, alguns lugares que isso é possível, né? Que eu conheço Santos Dumont, Minas Gerais. É, o Centro Comercial da Serra, no Espírito Santo, gostei muito de lá. É aqui, ó. Outro polo comercial, como eu disse. E encerra essa região do São Joaquim. Aqui abaixo tem um polo industrial. Né? E lá no fundo já dá pra ver o shopping contagem polo industrial aqui no meio, entre o bairro Cabral e São Joaquim. É e aqui nós já estamos. Avenida das Américas. E essa avenida termina na 040. Quem vai pegar a 040 aqui, sentido Brasília, Sete Lagoas, você vai fazer o seguinte, você vai entrar depois do, do posto de gasolina. Quando subiu o morro ali, né, porque aqui embaixo é uma baixada, quando subir o morro, você entra depois do posto de gasolina, faz a meia-lua na praça, desce mais um quarteirão e entra à esquerda, aí você vai sair na 040. Entendeu? Porque hoje lá no, no, no topo você já não sai mais na 040 como antigamente. É uma mudança de tráfego aqui. Quem vai pegar 040 sentido é, Belo Horizonte, Contagem, aí passa direto, passa por cima do viaduto e faz o retorno. Passa por cima da BR, né? E faz o retorno. Muito fácil. Hoje tem uma obra aqui, ó. Tá esperando ficar pronto esse viaduto aí. Então tem um, uma bagunça que tem que ser feita aqui para sair de volta lá na Avenida das Américas. Mas enfim, é isso, pessoal. Eu vou filmar ali, eu vou nesse momento ao Shopping Contagem. Mas acho que ficou claro aí para todo mundo como é que chega nessa região saindo da Abílio Machado. vezes acontece algum problema na BR-040 e o pessoal de Neves, Sete Lagoas, outras regiões aí, que não está acostumado com esse, esse trecho aqui, já nos perguntaram aí no portal Voz do Cliente como é que sai na 040. Se travar, por exemplo, em frente ao Ceasa e o trânsito complicar demais, como é que sai lá? A rota é essa aqui. cara que estava atrás de mim parou pro cachorro passar. Eu ia parar, fiquei com medo dele bater na minha traseira. E um motorista de caminhão, gente. Vejam vocês, que bacana. Vou tentar pegar ele. Não sei se deu pra ver. Esse caminhãozinho atrás aí. Esse motorista parou no trânsito, o cachorro atravessar a pista. Legal. Tem gente que acha que essas pequenas coisas são besteira. Mas olha só, ele não ganhava, não ganhava nada continuando sem deixar o cachorro passar. Porque ele teve que parar atrás de mim. Então, em termos de tempo, ele não ganhou nada. Mas isso demonstra um pouco o caráter da pessoa, né? Porque ele se importa com os animais, eles se importam com, com a natureza, etc. Muito legal. Parabéns aí. Bom, voltando ao nosso dilema aqui, ó. Essa bendita obra aí vai ficar bom mas tem todo esse transtorno aqui ainda. Essa avenida aqui é a Avenida Severino Balesteros. Ela termina lá na Via Expressa de Contagem. E começa na Clóvis Salgado. Que na verdade é na divisa de BH com Contagem, né? Mas é a mesma avenida que começa lá na Toca da Raposa, na beirada da Pampulha. das Américas, você tem que para voltar, né? É entrar à esquerda aqui. Uma parte da obra já está concretada. Se não parar, né? Porque parece que já está parada. Meio dia, você não vê uma pessoa na obra. Estaria mais perto de terminar. Né? Mas obra de 12 milhões de reais, prevista para terminar em fevereiro, né? Já estamos em maio e nem sinal de um, uma pessoa sequer vigiando a obra. É isso que é duro no Brasil. Investimento pesado, daqui a pouco aqueles ferros enferrujam, sustentação não vale mais. É isso aí, gente. Então, quem vai sair, conforme eu disse, segue as dicas aí. Eu vou entrar aqui que eu vou ao shopping contagem. Shopping contagem está ali. Na nossa frente. Valeu, até mais. esqueça de deixar um like aí, um comentário no canal. E se você quiser apresentar aí alguma coisa da sua cidade, uma rota, uma solução aí que você encontrou para trânsito, ou mesmo cotidiano aí das pessoas, quiser que nós publicamos no Voz do Cliente, é só mandar para nós. Valeu, até mais!